有了有了，眼睛呢？眼睛，一一张一闭啊，一张一闭。一张一闭啊，你在偷看吗？啊，你在偷看吗？哎，你在看谁？你在喊名？露露啊，露露讲，露露讲，露露讲，露露讲。你你跟娇娇讲他叫什么名字？他叫什么？这边可以吧？叫什么？看木画。哎。 木画，介绍妹妹的名字。木画，妹妹叫什么名字？黑木画。啊，你叫什么名字？妹妹画。黑木画。黑木画。t 哈哈哈哈！厉害哦。 三，来一，二，三，来抬头，一，头往上仰，一点点，不用不要让不要让激动，不要让它掉，掉啊，就这样掉。 希望 wish。塞纳的雨声。来，我睡吧。看什么？要流泪了是不是？ <laughs> 没有，我们看到最最最最精彩那边，转精彩最精彩那边就好了。看什么？ 之前都是在借钱，你知道吗？哈！这都要多借，对，穿戴要借钱，还有个人刷卡，哇！还来来来，阿阿哥，来来来，就听来来，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 不知道太屌了， <laughs> 啊，他都快拽死，哈哈哈哈哈哈！ 为 <laughs> 摇懒哦， <laughs> 他刚他刚吃饱啊，要要要拍嗝吗？已经拍完了，啊。已经拍完了。嗯，这现在他会抱他，怎么抱？你那时候不是 <laughs> 我也可以抱吗？哦，大千人睡觉。蔡总没有抱了。忘记哦，忘记我太久没抱了。哎耶！ just do try to pretend Cause everyone has an end Can't ignore the grey hairs Popping every new year Noticing all the lines grow deeper when I smile I used to think I still got time to waste But lately I feel like it's too late met you when you were 19 I'll stay with you till 90 There's no way to stop now Let's go for another round Made another trip around the sun Got a little close, it almost burned us too late to go off Never too old to grow up Never too late to go off So go on Have I ever told you Boy, you're getting finer with age I know it doesn't feel true But baby, you got no expiration date eh?